chicos, aquí con un gameplay de Soulcraft Y bueno, vamos con la primera misión Que como ya todos saben, es el tutorial Con esto nos movemos. Y con esto atacamos. Aunque también puede ser así. Pero vienen las bestias. Bueno chicos, esto es un juego de aventura, de guerra. Que es un ángel que proteja al mundo de criaturas de la oscuridad malignas. Misión cumplida. Aquí seguimos por aquí. Esa flecha sigue a la flecha. Según el juego, la flecha nos indicará dónde, para dónde tenemos que ir. Derrota a los maestros del hacha. Según el juego, ellos tiran hachas. Sí, estoy en lo correcto. corre por debajo de la gran muralla. Esto es como una especie de, de poder. Misión cumplida el tutorial. Aquí ponemos nuestro nombre. Bueno chicos, hasta aquí llega el gameplay de hoy. Espero que les guste el juego. Ya saben, link de descarga abajo para el que lo quiera descargar. Chao. Hasta el próximo gameplay o tuto.